дирихириай хазина хияла зух цойгей халқухан халиқасул қиматаба алжаншаяй ای بلدوی خیمت رو لیل قولا بی دهرون هرون خیمت ها بسارینی دویه صبر و یلد آحیله با قون رو ина ба калам бугей харишт оҳол адинаб табиата жиндири бугей ҳабун шинаб аксакун умру унеудун пақир химаталдуру ақлабаз умру душвитун хана канҷитунунух масана გოთალიშდი წუნა დურუთუნუნა ხაიკუნ კუდია უეზაუნა ჰერენჰიგუნ ჰალიმჰი ჩორხოშბუგე უკინე კულალრიჭუნ ურეკესე ტუნა ადაბუნუნამოზ დირიხირია იხაზინა ხიალაზულ წოიგეი халқу хан халиқасу қимата ба алжан шояй кодоса кодо бетун рекеса рекесетун бетана халбу ялда қадру ия хасухур дуру ҳаратни ҳосташун ҳиналрек эшбесула дуру каламди дуъашун унтузушрух кунчула беребахилаб қантараб хиволаш мехсахараб карим разишуларе умру ялде нуханам رحمت الصهر عدنان اتدوده تخيقي صوب الصبي عدنان عمره دوشعي مرشيقي алжанумах бақарай хирияй дир хурурин адну яшуб бакшаяй шаҳру адай дири баба дири хирияй хазина хияла зул цоигей халқу хан халиқасул химатаба алжаншаяй